Всім привіт! З вами знову Артур. Ви знову на каналі Життя очима українця. І зараз я знаходжуся в Львові для того, щоб задати львів'янам декілька питань. І перше питання це чим для вас є конфлікт на сході України? Особисто для мене це є, як би сказати, люди хочуть спочатку одного, а потім виходить зовсім по-іншому. І вони такого не очікували, що таке відбудеться. Тому моя думка зараз це скоріше за все конфлікт. України з Росією, але, скажімо так, не оголошені. Ну, так сказати, поки що відбувається громадянська війна. Ну, так якби рахується, ну але ну, це не є громадянська війна, просто не оголошена. Між Росією та Україною, так? так? Моя думка то є е, Росія з України. То є моя думка така, бо Росія дуже зараз е, починає себе ставити е, перед всіма державами. Ну, от, от така моя думка. Ні, то просто жах. То я думаю, то Росія просто напала на Україну і після Криму захотіла то загарбати собі. У них там не води, нічого немає. Тому вони вирішили, що як Крим здали наші е, олігархи, тому що кажуть, Порошенко здав. Всі військові просто здали, продали по якимось домовленості, здали Крим. Ну і вони думали, Росія, що та ж сама історія буде із Сходом. От моя така думка. На сході війна Росія Україна. Це біда для України. Шалена біда. Справа в тому, що у нас і без того доволі багато питань, які треба вирішити вже і сьогодні. Ну, але тепер, бачите, господин Путін вирішив, що ми повинні займатися і питанням. Тобто це для вас війна України з Росією? Однозначно. Яка не припиняється впродовж багатьох століть я думаю, це вже давно. Тобто ми були давно. Росія хотіла невід'ємно бути частиною, щоб Україна була її частиною і всяко контролювати її. Е, Україна ж зараз, ну е, зрозумівши, що Україна не така і що вона не піддається контролю ну після незалежності, ми Росія розуміла, що лише воєнними діями на сході вона може, е, так би мовити, е, як сказати, вторгнутися в Україну. От і е, конфлікт на сході от зараз це є, що от справжня, от зараз незалежна Україна бореться за свої права. Мою думку, це є війна України з Росією. Тобто це захист своєї території від агресора. Мені здається, що це є в першу чергу у війна е, в самій Україні. Дуже багато людей різних, і е, люди в країні не усвідомлюють е, ту ситуацію, яка виникла. І для того, щоб е, на сході все було добре, ми повинні в першу чергу боротися самим собою, довести, що ми гідні того, щоб е, на сході не відбувалося таких прикрих ситуацій, щоб не гинули люди. Тому що оце все це не і за якихось там е, конфліктів. Ну зазвичай через конфлікти в державі, але в першу чергу це і за того, що ми самі винува... ну, всі <laughs> ми самі винуваті в тому, що ми робимо. Причину треба шукати в самих собі постскрипту. Тільки що ви почули думки львів'ян щодо ситуації на сході України. І зараз я хочу попросити вас в коментарях написати, незалежно від вашої думки, якихось образ. Не хочу, щоб ви ставили купу дизлайків до цього відео. Я хочу зараз попросити вас, щоб ви разом зі мною пошукали вихід з цієї ситуації і щоб на українській землі знову був мир. Ось так. Па-па.